že čus. A jsme tady v Liberecký zahradě botanický. Vůbec netušil, že tady mají takovouhle luxusní, ale vážně luxusní kolekci různých leknů. Tady to je třeba lekní bělostný tohle. A tady ten rudoch nádherný je Black Princess. A tady ten žluťák, úplně pesní výstavní, je Van Víza. A tady žluťák podbarvený oranžově je Mankala ubo. Je růžový Texas Dawn, to jsou nějaké, žlutáci. žluťáci. Pink opal, ale ten je teda úplně výstavní. No to je jsem. Takže to je další skleníček, kde je Viktorie Královská. Jejíž list má údajně to jsou nějaký květy, to nevím, jestli je k ní, to asi není k ní, tak něčem jiným. To je ta hlavička obecná, velká faninka květany. A my jdeme vyzkoušet, jestli to unese to dítě. Úplně nevím, mě by to asi neuneslo.